города Вдаль дорога, города Меняются минуты Ты, мелькая я Ты такая, как и я да, когда ты рядом, дома моя. Ты такая, как и я. Ты такая, ла да, давно Долго ли, не знаю Ты такая, как и я Да, да, дальше что? Нас так мало наяву Maya, Maya Tidak kaya kakinya Tidak kaya kakinya Cinta La, la Okay, yeah.